nidugçaha ajdi bajtınajb haperusaleng niyatırdı. Dike ya açıçadı diye be iştajb Es de ezdi avgandı. Bestirşim me ya ayaçkas. Esnipın ve işke anı amjıdı. Ti ve anı husti sıtıkıç mıbıktı kuçadı çi yahtın çko ye acı kriste. Esbiyinkaç bihinandı. Kya, kyan bat. Hakuzatım tikekin nikam nok yugap nuçadı. Комьюнити Крист не пинт канихават матронь. Konać je szpek mamy captek nie pocoć, net hinań myk. Bien suk niha an de mezit, bun ze den e, is maatsen zoon. Per e kersen gaan win ma een minit. Hadi je bet de jaten doom, skaarsbet. Meet kers is atte. E sit een is aartsbet. Met kohametsen zoon ma je. Es hier is de skes. Net hamatsande, es hapota agande poostegotje. per ni punt kamat. Mat kokehne mnet spach has se yor. Maya ha is de bemi bakte ha Jesus, je genanad. Chad na Christ de bemi naam, met kon nippen bad, sketuk eesem ma eeswa en de bemi van de bechimp is de Ha farisee tek is madad ko ha ha ich de en genanad. Bach je hutch is het tech min zendek, tuk anem hem mutsap tek kwent aatpach, is mastet ha Jesus, net ha Jesus hinein. Wanes nitaan ja met medet, is ook nums nam bitaan, maar die was te skes. Sushta'axyap smiich isqueachpyaatach, quean paatz mnaaxta matz'anex, ret a israelitach, niaxinanata ac yä'jich, mooda niaxa'añ ichaada co quean batam, wa'anada niaxa'añ, maahan magwagaap naahtam, dib ihtap griega niaxoch, es yaxpaka'añ nanda'an a griega ja'ayich, dida'an nitaada midaachp, dibatash'an ma'ayim, co jina'añ, sushta'axyap sparqueachpyaatach, quea paat mnaaxta matz'anex, mohamaaxä kyugäxäna Nata Jesús chuna ye que sinan hans muk. Ben hapun chuz. Wans ni min. Es li bachits mi buk. Wans na ik. Dön is tem hadias sich ay viahat en hinan. Die bits mi buk. Dön ha is tem miusrit hiodoch. Hakom ne die be yahik out. Es mit ye Jesús yan diep ko die be mabukship. Be be panuship. Ye dön hadias mo ide pa Espíritu Santo. Porque ana manach hat ya nas rien Espíritu Santo. Hako Jesús que ana manach en bit zapot. اسكوخاخا ايس مدود تشاد هب ناغ تشدي بهرناند هنس تيات اند مدن كو تشاد دن هديو سكيوغاش بدي بمينام وين كاتش بيخا ايش ناند تشاد دن ها كريستو اسا وين كاتش بيخي ناند كيا ها كو كيا كريستو هم كتشونا اي غاليلين يوشوش دن هديو سيا بياتن هناي كو يي كريستو يي تشم يالس الرأي دابيت اس بلين كيوغاب ناتت ممي هي يي الرأي دابيت اذن ها اخيش يبيع شد ماسك بك wing pich ya tsok es sub per ni pen de ent katun le ta de kwent at pich im bi te mach farisech es te ech bin zernich da ya terde tiko te skema minde le en ke kas es te mach de khai le ta farisech en mach polisech tin en de na yakde es te bin ernich ma mes ok es beko ni dogo atem on ni dogo farisech ha is me weg Asliha ich, Bibi Kerniha at Pubish Hadios Kiabiaten Hinae, Kosh Pekha it, Nicodema de Benach Kostet ni Otra Jesus, Tapanach Nandet, Tayo Hinae, Estum Shukishum ha, Nan Maha Nahtum, Kokiam Baten de Jonum Pun, de Bekia Havien, Madom, Esnishum, Diden Ye Chim Ashuk, de Benach Hapatap, de Behtede, Timinan, Galilea Hai, është për ka djelë kja e vjetën, es ishtit kër një tukë kë djelë kjo ga është për kjo minjë nga lëleja, në të ka iqë, jo i vjetështë, es një tukë një tukë, një është ta që më haqërë